قبل لا تشتري هذا الجهاز الجديد وانا عارف انك انت تبي تشتري هاي الجهاز الجديد لحظه لحظه اهدأ شوي وشوف هاي الفيديو للنهايه ويمكن تغير رايك يا هلا مرحبا فيكم اعزائي المتابعين في حلقه جديده معكم اخوكم هاشم العلوي وفي حلقتنا اليوم راح نتكلم عن خمس مو نصايح بس خمس نقاط اتمنى انك تخليها في بالك لما تقرر تشتري جهاز جديد للاستديو. قبل ما نبتدي في هاي النقاط يا شباب حبيت اذكركم ان كل الاجهزه اللي موجوده في الاستديو وظيفتها الرئيسيه هي تسهيل العمل اللي انت راح تسويه. هاي الميكروفون ترى ما راح يخليك مغني افضل ولا راح يخليك معلق صوتي افضل وهاي الجهاز ال keyboard ولا الاوديو انترفيس ما راح تخليك موسيقي افضل او موسيقي فنان افضل لا هاي المهارات كلها لازم تكون مهارات موجوده داخلك انت ولازم انت تشتغل على روحك على اساس تطور هاي المهارات وتصير افضل في عملك وعشان تبتدي في هذا المجال بالطريقه الصحيحه راح اخلي رابط دوره الهندسه الصوتيه المجانيه في وصف هاي الفيديو أتمنى أنكم تشتركون في هاي الدورة ومن خلالها تقدرون تطورون مهارات الهندسة الصوتية اللي عندكم okay شباب نبتدي الحين في أول نقطة وهي التريث والتريث ثم التريث في الشراء أحيانا لما احنا نقعد على التليفون أو على الآيباد أو حتى على الكمبيوتر ندور على جهاز معين مثلا بسبب تعقيد الانترنت وطرق الإعلان في الانترنت ممكن أنا أشوف شيء واحد مثلا جهاز معين على موقع واروح ادور في موقع ثاني واشوف هاي الجهاز اعلانه يطلع في هاي الموقع شلون ما ندري شو اللي وصله هناك ما ندري هذا كله يعتمد على الكوكيز اللي موجوده طبعا هذا موضوع كلش اخر بس انا حبيت اقول لكم ان الانترنت شغلتها في الاعلانات ان هي تحاول تشتغل على العقل الباطن عندك تحاول انك تبين لك هاي الاعلانات اساس انها تسهل عمليه اقناعك بالشراء فاول نقطه هي التريث في الشراء معناته شنو معناته اذا انا شفت هاي الميكروفون قدامي ما اروح بس واشتري على طول لا انتظر على الاقل 24 ساعه عقب هاي ال 24 ساعه انا تخلصت من موضوع ال impulse buying اللي هو الشراء بدون اي تفكير فعقب ال 24 ساعه ممكن اشوف هاي الميكروفون اقول هل فعلا احتاج هاي الميكروفون ولا لا شو الفرق بينه وبين الميكروفون اللي عندي اذا كنت انت قاعد تسجل على مثلا لابتوب على ميكروفون من لابتوب اوكي ممكن ان هذا الميكروفون يكون افضل من الميكروفون اللي عندك ولكن عندي already setup وبس ابي اشتري هالميكروفون بس لانه ابي اشتريه هاي ما له اي داعي طبعا ها بالنسبه حق النقطه الاولى النقطه الثانيه يا جماعه هي تجنب الترند او تجنب ال fashion اللي قاعد يصير على الانترنت او على اليوتيوب الشركات لما تطلق منتج جديد مثل GoPro مثلا GoPro 10 او GoPro 11 ترسل هاي المنتج حق كل الانفلونسرز اللي موجودين على اليوتيوب او اللي هي تتعاقد معاهم على اساس انه ينزلون الفيديو في نفس الوقت، ليش؟ لما انت تشوف هاي الفيديو من كذا شخص في نفس الوقت يبتدي مخك يقول اوكي انا ممكن انا اخلي هالشيء في بالي على اساس انه بروح اول ما ينزل سيري بشتري فهاي تكنيك معروف في ال marketing نحاول ان احنا نتجنبه نحاول ان احنا ما نشوف هاي ال trends او ما ناخذ على هاي ال trends. يعني so لو مثلا نزل ال GoPro 11 شو الفرق بينه وبين ال GoPro 10 هل ال GoPro 10 اللي عندي كفايه ولا لا هل الميكروفون هذا اللي عندي كفايه ولا لا فهاي النقطه لازم جدا جدا نحاسب منها لما نيجي ونقرر شراء الجهاز الجديد والنقطه الثالثه هي اني لازم اكون واقعي حزت ما اي أيوة واقرر اني انا بشتري هاي الجهاز شنو يعني اكون واقعي؟ يعني اذا عندي already setup معين هل هاي الميكروفون الجديد راح يضيف على شغلي؟ واذا راح يضيف على شغلي شنو راح يضيف؟ هاي ميكروفون وهاي ميكروفون، هاي condenser mic وهاي condenser mic. هل راح مثلا هاي الميكروفون يخلي صوتي احسن؟ هل راح يغير من حياتي بطريقه او باخرى؟ هاي معناته كن واقعي. شنو هاي المنتج راح يضيف في الشغل اللي انا قاعد اسويه الحين؟ اذا ما له فائده تذكر ما يحتاج اشتريه. ممكن اخليه على صوب لما يجي شيء ثاني او لما يجي الوقت اني انا الصج احتاج هاي الميكروفون او هاي الجهاز او هاي البرنامج. هاي الموضوع طبعا يا جماعه ما ينطبق فقط على الاجهزه ينطبق ايضا على البرامج على ال plugins مثلا في شركات وايد تسوي plugins باسعار جدا رخيصه مثلا 30 دولار ولا 50 دولار وانت ممكن انك تشوف هاي السعر وتقول اوكي الا 30 دولار مثلا عادي يعني بس هاي المبالغ كلها قاعد تتراكم معلش بس خلوني اسالكم كم plugin عندكم في ال DAW اللي تستخدمونه ومن هاي ال plugins كم واحد فعليا قاعدين تستخدمونه؟ اثنين، ثلاثة، خمسة، احب اسمع رايكم هاي هاي دراسه جدا جميله احب اسمع رايكم في التعليقات تحت يا ريت تكتبوا لي كم plugin عندكم في ال folder وكم plugin فعليا قاعدين تستخدمونه والنقطه الرابعه هي انك لازم تحاسب على حسابك البنكي يعني شراء هالاجهزه وشراء هالبلجنز طول الوقت هاي المبالغ قاعده تتراكم وممكن انها تصير مبالغ جدا كبيره فلا تروح مثلا تقول انا بروح باخذ لي قرض وبروح اشتري لي لابتوب واشتري لي مايكروفون واشتري لي هاي وبعدين ببتدي في مجال التعليق الصوتي مثلا ولا مجال الهندسه الصوتيه. ايش بيصير اذا غيرت رايك عقب شهرين ثلاثه؟ شنو راح يصير اذا انت ما راح تبي تسوي هاي الشغله مره ثانيه؟ انت كذي خسرت مبلغ وخسرت وقت وخسرت وصار عليك قرض فوق كل هذا. فنحاول نحاسب من ال finances او نحاول نحاسب من الامور الماليه في وقت الشراء. مثل ما قلت لكم اسالوا نفسكم مره ثانيه هل احتاج هاي القطعه ولا لا والنقطة الخامسة والأخيرة يا شباب هي أني أنا لازم أتعلم الجهاز اللي موجود عندي أوريدي الجهاز هذا ال audio interface ال software برنامج لازم أتعلم عليهم على أساس أقدر أستخدمهم بكفاءة جدا عالية أستغلهم بالطريقه المثلى يعني استخدم كل الاوبشنز اللي موجوده فيه استخدم كل الخواص اللي يقدم لي هاي البرنامج او هاي الجهاز يعني مثلا هاي الكاميرا اللي انا قاعد اصور فيها الحين هي طبعا كاميرا كانون بس انا اعرف يمكن فيها يمكن 25 الى 30% او يمكن 40% من الاستخدام. في modes مختلفين في غير ال manual في TV وما ادري شنو ثاني ثانيين شباب ال videography وال photography الحين بيكرهوني في هالحلقه بس يعني ال options اللي موجوده في كاميرا DSLR مثل هذه جدا كثيره بس حق احتياجي انا احتاج مثلا ان استخدمها بهذه الطريقه فعلى هالاساس اضبطها واضبط الاضاءه في المكان واضبط الصوت والميكروفون فيها فاذا انا حبيت اني استخدم هاي الكاميرا واذا انت حبيت تستخدم اي جهاز ثاني في الاستديو ممكن ببساطه انك انت تفتح المانيول الموجود حق هاي الجهاز او انك تشوف مثلا فيديوهات على اليوتيوب او انك تشترك في قناه عربيه مثل هاي القناه اللي انت قاعد تشوفها الحين فيها شروحات عن الاجهزه عن البرامج المختلفه وشلون تقدر تستفيد وتتعلم هاي الاشياء بطريقه تضمن انك انت تتعلمها وتستخدمها بالطريقه الافضل. هذه كانت حلقتنا اليوم يا شباب، حلقه خفيفه وسريعه من القلب الى القلب. اتمنى انكم استفدتوا منها، لا تنسوا مره ثانيه تعطونا زر اللايك وتشتركون في القناه وتشاركونها مع كل اصدقائكم حول العالم. ولا تنسون ايضا تشتركون في دوره الهندسه الصوتيه المجانيه اللي راح اخلي رابطها في وصف هاي الفيديو. وكالعاده اتمنى لكم دوام الصحه والسعاده واشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه.